Yau mun zo garin gidan alkali a jihar Gidan Rumji da ke Maraɗi. Mun kawo ziyara a gida biyu, a inda za mu ga kuma mu samu ƙarin haske a kan taimakawa yaro wajen cin abinci ko yarinya, da kuma yadda ake yi wurin ciyar da yaro ko yarinya. ya ne za ki yi da mutane ya ne in ta kawo sai ki ɗabi cokali akwai ga <laughs> akwai naman nan busashe da kake to kawo min shi to na gode mai gida ga kunu a ba yarinya ta sannan ka in shirya in kai kasuwa masha Allah ce mu gane gaskiya kuma ta haba ci ci mana buɗe bakin haba ci How about I see her? She, she, she, up. And she, and she, and she, Buddha, Buddha Viking. You eh? see her hand? And she, Buddha Viking. Buddha, Buddha. Buddha Viking. And she, and she, and she. Gaskiya, gaskiya na da kin gaji bari an bari har a jama'a a baki. In kin huta sai a baki. Na da ba ci abincin sosai ba in ta huta sai ki ɗibi abincin sai ki ba ta in sha Allah na ka in zo da hankali na ba ki ban jira ba amma sai na ɗauki wa ya kamata ya taimaka ma yara wajen cin abinci duk wanda ke da lokaci da haƙurin ciyar da yaro ko yarinya har su ƙoshi Amshi abinci. Amshi haba ɗayan mamma. Amshi haba. Ina nake son ki ci girma. In saki equal. Eh? Amshi haba. Amshi eh haba. Amshi haba ɗayan mamma. Eh. Amshi toga hannunki. To ci. Ci. 这个还能比。嗯。多吃，那个吧，肯给吃。أمشته شعبة حم mugun kai a ga gari za na gari abincin nan da na bar ma yara samira ta gudu so mansar kusa gari ta ta sa mai abincin nan ga ta sa ta da ba da su ta ba abincin nan su ci su ƙoshi Me ake nufi da taimakawa wajen ciyarwa? Taimakawa wajen ciyarwa na nufin kulawa da lallashin yaro ko yarinya wajen ciyarwa. Mai ciyarwa ya ko ta zauna da yaro ko yarinya kusa, kar su wuce nisan tsawon hannu. A sanya ma yaro ko yarinya a kwano daban. Assalamu alaikum. Wa salam. Barka Ya aiki? Aiki alhamdulillah. to yanzu ban da dama saboda zan kula da yara ga sunan za su ci abinci. Amma ka bani minti biyar daidai sun tsare sai in sai in ta in same ka. Eh. Barcin toshi ɗaya. Dura gama da ci abinci ka ƙoshi in kana so ka ɗore girma. In ya ka zuwe ka gama hata ake kace in ya ka cika kamar yau samira ya ci abinci ya canye daga ya canye ko Me yasa taimakawa wurin ciyarwa ke da muhimmanci? Saboda a tabbatar da cewa yaro ko yarinya sun ci abincin da zai ƙosar da su kuma mai gina jiki. Mun gode wa Allah da samun saƙon adana na kwana dubu. wato daga haihuwar eh, daga ɗauka cikin yaro zuwa haihuwa ta har shekara biyu da ba da kyakkyawa kulawa ga ga yaran idan za a ba yara abinci a rinka raba musu kowane nashi kwano kowane nashi kwano idan ba raba musu ba to shine wani ba a sanin ya ƙoshi ƙaramin yaron nan ba a sanin ya ƙoshi ko bai ƙoshi ba a rinka raba musu hal zuwa shekara biyar saboda mu samu yara masu kuzari da lafiya da hazaƙa